own own خود شخصی خیشتن دارا بودن own I have my own room I have my own room I have من دارم my مال من own چیزی که مربوط به منه و شخصی منه room اتاق my own room یعنی اتاق خود من I have my own room من اتاق خودم را دارم من اتاق شخصیم را دارم I have my own room I have my own room Emma has her own car. Emma has her own car. اما خانم اما هز دارد فعل هز برای اینکه اما سوم شخصه و نگفتیم have پس اما هز اما دارد هر مال اوی خانم own car ماشین شخصیش یا ماشین خودش her own car یعنی ماشین خودش اما has her own car اما ماشین خودش را دارد. اما ماشین شخصی خودش را دارد. اما has her own car. اما has her own car.